sa lahat siguro na ipinapagawa sa atin ng Panginoon mula sa kanyang mga itinuturo sa atin, ito na siguro ang pinakamahirap na gawin. Lalo na pag sinabi, ibigin mo, uh, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Napakahirap niyan talaga. Pero ito ang ipinapagawa sa atin kasi ang sabi rito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, paano ba tayo maging anak ng Diyos? Yung sasabihin ng iba siguro, sa binyag, ako ay naging kristyano, anak na ako ng Diyos. Pero pag sinabing anak ng Diyos, tayo ay nanggaling sa Diyos at ang Diyos ganito ang kanyang pagtingin na tayo ay magkaisa. Tayo magkaya ang tingin ng, ng Diyos sa atin, tayo mga anak ng Diyos, mga anak niya, tayo magkaisa. Hindi pwedeng magkawatak-watak. Kahit nga yung pinakamahirap na dapat gawin upang magkaisa ay dapat gawin. At ang pinakamayroon ito ay kung kaaway mo siya, ay eh, paano ka makipagkasundo sa kanya? Bakit tayo makikipagkasundo? Sapagkat ang naunang kaisipan ng Diyos para sa ating lahat ay tayo ay magkaisa. Anumang hadlang, anumang balakid yan na ating makakaharap, upang tayo sa ating pakikipag-isa, ay dapat talaga matanggal yan. Talaga matanggal sapagkat ang kailangan ng Diyos ay ang ating pagkakasundo. Na tayo magkasundo at magkaisa. Ang nagpapahiwalay sa mga tao ay yung sa puso nila ay pagtingin sa kapwa isang kaaway Kaaway dito sa simbahan, kaaway sa opisina, kaaway sa trabaho. Yung bang ang tingin sa kanyang kapwa ay siya ay karibal. Karibal natin sa ating pag uh, sa ating kung ano mang gusto nating mangyari sa buhay natin. Iyan talaga nangyayari pag mo ang isang kapwa na isang karibal o kaaway, ay agad nagkakaroon na ng hadlang itong ating pagtakbo bilang mga anak ng Diyos sa ating pagkakaisa. At sa ating pagkakaisa, ang pinakamahirap na dapat natin gawin ay gawin natin itong ating pagtiripon, pagtitipon dito sa linggo-linggo, ito ay isang hakbang upang tayo ay lahat ay magkasundo at magkaisa. Ito naman ba? Ito naman dahilan. Kasi kung hindi, doon at doon lang kayo sa bahay magsamba sa Diyos. Bakit pa tayo magpapakahirap na pumunta rito sa simbahan at at magsamba at nagmagkaisa sa uh, kasama ng ibang tao. Kahit yung mga siguro ito sa atin, may, may nakikita na kayo mga kaaway. Pero ito nga ang isa sa mga dapat natin talagang isulong o labanan sa ating sarili, yung pag eh, na, yung talagang ayaw mo makipagkasundo. Halimbawa, dito sa ating misa, ang sinasabi dito ay tayo ay magbabahagi dito sa ating pagdiriwang. Bahagi. Hindi nanonood lang, manood lang ako parang dito sa altar ay mayroong uh, mayroong palabas at kayo ay manunood at pagkatapos ay papalakpak. Hindi yan. Kaya nga, ang pagpapalakpak sa si pagkatapos ng misa ay hindi masyadong i, gusto, eh, pinaglalabanan natin na huwag yan kasi maaaring lumabas na, ay, showbiz pala ang simbahan. Ako'y pupunta rito para manood lang Samantala, itong pagsasakripisyo ng ating Panginoong Isus ay sinasabi niya, makisama tayo sa Kanya. Itong pagsasakripisyo niya. Ngayon, kung tayo ay nandito, kung hindi tayo sumasagot, hindi tayo gumagawa ng ginagawa ng karamihan, tayo parang gusto natin mga kaaway, kalaban, ayaw natin makipagkasundo ang lalabanan natin at isusulong nating linggo-linggo ay makipagkasundo sa lahat sa pamamagitan ng ating ang ating uh, malayang pakikibahagi ng mga ginagawa rito. Pag sinabing kumanta-kanta tayo, hindi naman pinapakanta ng natin. Ah, pagkanta tayo, pagsagot, sagot tayo. Kasi kung hindi ka sumagot, sasabihin, ah, hindi ko naman, hindi naman ako kailangan sumagot, hindi ko naman kailangan makipagkaisa sa kanila. Ayaw mo makipagkasundo. Dito, ito na ang pinakaunang application na pwede natin gawin. Kasi maraming application naman dito, kung sasabihin natin, pero dito sa ating pagdiriwang, ang, ang ating isinusulong ay itong pagkakasundo ng bayad ng Diyos. Dahil dito, tayo ay makikinabang, tayo kakain ng iisang tinapay na ang ating Panginoong Hesus. Pero yan sa isa isip lang siguro. Pero kung sa gawa, hindi ka sumasagot, hindi ka kumakanta, gusto mo lang manood, nag- nagpanmanood ng misa, hindi ka nakikipag-isa, hindi ka nakikipagkasundo sa lahat. Yung pinakamahirap na dapat gawin ay gawin natin. Ito nga, ang pinakamahirap na dapat gawin ay yung kaaway mo. Hindi lang patawarin, ipagdasal. Sabi rito, uh, ibigin ang iyong kaaway. Ibigin. Pinakamahirap sa lahat dito sa misa, ang pinakamahirap na pinapagawa ay yung pag-participate, yung pagbabahagi, yung pakikipagkasundo sa pamamagitan ng iyong participation sa pagsasagot, sa pagkakanta, sa pag uh, uunawa ng mga mga panalangin. Parami pa tayong dapat unawain sa mga panalangin, lalo na sa panalangin ng pari, sa sabi na Eucharistic prayer. Marami dyan ang dapat ipaliwanag sapagkat nandyan talaga ang gusto natin. Pero ang salita ay nandyan, ang gawa natin ay iba. Ah, napakaganda ng salita, okay. Makipagkaso na. Pero ang gawa, gawa dito ay parang ka yung uh, eh, contradiction sa ating mga sinasabi. So una sa lahat, maging malambot ang ating puso upang makapag makibahagi dito sa lahat ng ating gagawin. Kalimutan na ang lahat ng bagay sapagkat dito tayo para makipagkasundo sa isa't isa sa pamamagitan ng, ng ating mga tinig sa ating ating pagkanta. Sa katotohanan lang, may bahagi rito na sinasabi, give, uh, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi naman dapat lumibot kapag yung katabi, mo na binigyan mo ng kapayapaan, iyan ay nag-represent ng buong simbahan. Since siya ay anak din ng Diyos. At tayo ay nandito upang sa linggo-linggo ay ma maunawaan natin na tayo mga anak ng Diyos. At itong pag, pagiging mga anak ng Diyos ay magagawa natin dito sa misa. Kahit itong sandali na nandito tayo magkasama, at least masasabi na gusto ko maging anak ng Diyos sapagkat kung ano ang ginagawa ng iba, gagawin ko rin.